За ингээд өнөр өнөөдөр Minecraft хэрхэн тоглох вэ гээд шинхэн Minecraft-ийн эпизод эхэлж байна. За тэгээ юу ч гэсэн хүмүүсүүд намайг бас энийг тоглож юу хүмүүс намайг бас энийг тоглож гэдэг тэгээд энэ бол тоглож байгаа. Би бас өөрийнхөө бас USC тоглолдог аа э, заавраараа тэгээд та бүхэнд бас за тэгээд юу ч гэсэн эхэлцгээе аа э, single player за энэ э, за өнөө одоо за юу гэж нэрлэх вэ гэхлээр и а кэус газар тил За текстилийн ертөнц. За ингээд бөөнөрөө юу ч гэсэн world дотор бол ороод ирлээ. За тэгээд аа нэг юм хөө нэг юм jungle нэг юм ширэнгөө ойд ороод ирлээ. Хамгийн муухай. Хаашаа явах вэ гэхлээр F3 дээрээ дараад тэгээ юу ч гэсэн map-ийн яг төв цэглүү очих гэж байна. За ер нь бол тэгээд нэг 16 мод авчих юм бол тэгээд бүр яг тийм тохиромжтой болчдөг тэгээд 16 мод авчвал тэгээл дахиад мод баг хэрэггүй байд юм дөө. 2000 years later. За ингэж нэг 16 мод авлаа. За тэгээд одоо Энийгээ энд тавиад тэгээд юу ч гэсэн хагасын crafting table хийгээд тэгээд хагасын stick гэх нэг мод аваад за тэгээд ер нь тэгээд баг дахиад мод ёо дахиад өсчлөө. Яг уу. Оо, яаж яах тий. Оо. За тийдийг тарвс байдаг шиг санагдаж байна. Тэгээд тэр тарвсыг авч идэ та. Yes. За би нөгөө нэг э, нэг юм багаж хэрэгсэл авах учраас нэг хоёр мод авцсан дээр хаа. Crafting table хийгээд тэгээд нүгүүрээ ингээд ингээд тэгээд ингээд ингээд ингээд ой ингээд ингээд бөөнөр тэгээ одоо хайчих вэ? Ингээд яваад ах юм бах та. За дээдлтэй 3 <gasps> юу вэ? За дээдлтэй 3 стик, доотлоо 4 стик Тэгээд энэ дээрээсээ 3, эндээсээ 2, эндээсээ 1 ингээд ингээд ер нь бол яг бүх хэрэгслүүдээ ингээд авчна. Яг хоо тэгээд хийх энэ мэдээлэл хэрэгтэй гэж магадгүй тэгэл зарим хүмүүс чинь тэгэл яг хит хит багтахаа мэдхгүй тэгээд амар олон юм хийждэг эсвэл амар жоох юм хийгээд тэгээд За энэ ингээ харвас ингээд нөгөө Minecraft гэдэг тэгээд тийм юм байна. За тэгээ энэ дотор нөгөө хорт аалзнууд байдаг тэгээд тийм учраас маш боломжтой байхгүй бол. За бүүнөр энэ string буюу энэ asset тороор нөгөө нэг ном сум тэгээд нөгөө rod энэ төр хийх учраас эдгээр нь бас төвөх хэрэгтэй. Энд дээр зургчлээд байгаа юм. Юу болоод? Өө ёо ёо ёо. Аа эн чинь ингээд нийтдээ бүр ингээд ревю байгаа юм биш үү? Гол өнтер шүү дээ. За зэн гэдэг ямар ч юм гол гал байхгүй айгүй сонин юм хоосон ревю нэнэ. За нэг 27 за 28-ыг авчих юм бол бараг л хангалттай да. Пэйж хийгээд тэгээд пэйж шээ нөгөө нэг <laughs> юу ч хилээтэй. За тэгээ энэгийг ингээд шараад За тэгээ хагасаар нь маха шараад. За тэгээд нэг иймэрхүү байдалтайгаар хамгийн ихэндээ сууцгаая. Аа сав аваад тэгээд энэ усыг аваад тэгэхгүй бол ингээд ийш тийш явж байгаа гинт ийш тийш ингээд унах юм бол тэгэл хамаг байдаг юм байхгүй болол тэгэл. За энэ усыг аваад за эмэлжи яа. За за мөнөрөө их одоо pickaxe авцгаая. Тэгээ та бүхэн нөгөө нэг Technoblade гэдэг нөгөө хүн байдсан шүү дээ, тэ. Тэр чинь ерөөсөө 8 цаг тоглоол тэгээл ерөөсөө нөгөө нэг ингэдэг юм машин байрдаг нөгөө steering wheel гэдэг тип юмар бүр Enter Dragon-ыг устгах гэсэн нэг. Яг уу би бас нэг тиймхүү challenge хийд юм уу гэж бодож л байсан л та. Гэтэ яг уу тэгээд тэр нь тэгээд яж хахт айгүй үнэтэй байд юм бэл тэгээд Монгол тэгээд нэг ходжаал юм байт юм бэл өөр нэг гоё юм байхгүй тэгээд. За надаа дахиад хоёр дутчихуу да. Э. За энэ ревинд бол ямар ч тийм гоё юм алга. Тэр тийшээ явж бол. За өнөөдөр голд бол хамгийн ихний эпизодод авлаа гэдэг чинь бас л сайн хэрэг. Өнөөдөр голд авч чадлаа. За ингээд за нэг голд найплын гол төрчүүл тэгэл яа нэг дутчихлаа. Яа. Ганц юм тутах ёстой амар зэрэг үргэдэж шүү дээ. Өө ёо. Гэтэ яг та бүхэн тэгээд ингээд нэг газар явж байгаа ч юм уу ямар ч хамаагүй кейв болоод хамгийн доод хэсгээс нь ухах юм бол нэг юм кейвтэй холбогдно. Тэгээд яг уу би яг ингэ одоо Тэгээ би одоо нөгөө нэг игрэг нь 31 дээр байгаа болохоор бас доошоо орох боломжтой гэж үзэж байна л да. Тэгээ ер нь бол 10 руу орчих юм бол тэгээ нөгөө нэг бэдрок гэтэр нь баг гарч ирдэг. Тэгээ 30 дээр явж байгаа болохоор нэг 20 блок явчмаар байна. За юу ч гэсэн явж үзцгээе. За би сая лава сонслоо. За та бүхэн бас нөгөө нэг энэ C гэдэг байгааз энэ C-ийн чинь тоо нь ингээд 100 энтер болоод ирэх юм бол та ямар нэгэн тийм кейв ч юм уу ямар нэг юмтай амар ойрхон байна гэсэн үг. За одоо би C-ийг дагаад тэр яар та. Кейв олчлаа шүү. C өсөх чинь тэгээд ба нэг 50 мая хүрчих юм бол тэгэл ер нь бол тийшээгээл ухаадах юм бол баг кейв гарч ирнэ. За энэ redstone яг нөгөө нэг тийм амар хэрэггүй мөртлөө ингээд нөгөө XP гэдэг энэ нөгөө доор явагдаж байгаа энийг их дэмждэг учраас Redstone-ийг авах хэрэгтэй. За Оо! Амин бонор таймд боллоо. Хий дахиад байна. Йоо, ямар олон юм бэ? Йоо, йоо, йоо, йоо, йоо. 12 бурхан минь. <laughs> Йоо, хамгийн ихний эпизодээр даймонд олчлоо штэ. Бөөнөрөө аа. За бөөнөрөө хамгийн эхлээд diamond pickaxe хийчээ. Тэгээд obsidian энэ төр авах хэрэгтэй. За тэгээ дараагаар нь юу вэ гэх юм бол за юу ч гэсэн энэ эпизодыг ингээд дуусгахаар шийдлээ. Тэгээд юу ч гэсэн энэ эпизод Diamond олчлоо гэдэг чинь маш сайнны эрэг одоо эрэг те эрэг инэрэг ихгүй те. <laughs> За за тэгээ өнөөдрийн бичлэг дуслаа. Баяртай. Дараасаа баяртай. Тэгээд subscribe дарж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. За тэгээд оролцлоо баяртай. Peace.